Pesi manusia yang duka dikira malang ganjil mata-mata malang kodok nak kejar seribu bulan baik kita kabar dah jangan tunggu gitu ibadat macam biasa tapi malam-malam kalau malam yang dinaskan kelebihannya kita buat lebih pada malam tersebut dia ada hari-hari besar dalam Islam sebut dalam hadis tak maka hari lain kita buat macam biasa hari-hari besar kita buat lebih contoh sedekah Nah hari lain kita sedekah biasa RM10. Hari Maulid Rasul kita beri RM100. Itu boleh pada syarak. Tapi Lailatul Qadar pun tahu dak bila. Faham? Dak tahu boleh jadi awal Ramadan, boleh jadi cuma persentif lebih 20 yang terakhir. Jadi kata ulama antaranya ditanya kepada Dr. Ahmad Syarbasi. Dia ni karang pengarang kitab Yas'alu Nakafidin, seorang ulama besar di Mesir dia kata orang nak dapat Lailatul Qadar bukan tunggu bukan tikang bukan teka tak payah memberamal setiap malam Ramadan dengan solat isyaknya dengan solat berjemaahnya witir eh, eh, terawih dengan witirnya kemudian dengan tahajudnya berdoa insyaallah kamu akan dapat Lailatul Qadar faham kerana Lailatul Qadar akan diberi semalaman dalam sebulan beramallah kamu dapat Lailatul Qadar bukan ada tanda tak usah kena tipu Wita kok tikak bila pokok pinang nak jatuh dalam telaga. Tak, ha tu bodoh belaka. Neh. Ha, bukan malaikat mekabok. Okey, bagai bro. Itu kodang lah ni. Ha. ha, bukan. Tak payah tunggu, tak payah tanda, tak payah. Beramal setiap malam. Kena malam lah itu kodang. Allah gandakan apa yang kamu amalkan seperti seribu bulan. Dan kena ketika itu kamu berdoa, makbul. Nampak? Dah bulan lain tak makbul. Kena faham baik. Maknanya setiap malam makbul. Lebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar. Itu maksud dia. Eh? Ha. Soalan yang kedua sebelum akhir. Ha.